Антикорупційний форум України почав свою роботу. Як потрібно боротися з корупцією, учасники з'їхались до столиці на розкішних авто хамерах, поршкаєнах, лексусах, мерседесах. Вартість однієї такої машини сягає 150 тисяч доларів. На форумі зареєструвалось понад 5 тисяч учасників. Поміж них є політики, урядовці і бізнесмени. Розробники стратегії боротьби з корупцією фактично як один у брендових вбраннях і дорогому взуті На організацію цього форуму, оренду приміщення, світлове і звукове забезпечення і транспортування людей з регіонів витрачено понад е, півмільйона гривень. Лише з Одеси десятьма автобусами привезли 500 осіб. Це вже другий антикорупційний форум цього місяця. Перший проходив саме в Одесі за участі президента 6 грудня. Про скликання цього форуму в Києві заявив голова Одеської облдержадміністрації Михаїл Саакашвілі після сварки з міністром МВС на національній раді реформ, обмінявшись закидами у причетності до корупції. Саакашвілі докази досі не надав.